certeza aquilo era muito pior do que uma simples tempestade no litoral. Com aquele barulho que começou a tocar no céu, como se fossem trombetas, eu entrei correndo dentro de casa, larguei as coisas do mercado em cima da mesa e comecei a fechar a casa. Enquanto eu ouvia aquele barulho da rua que só aumentava, eu tive uma ideia. Eu fui correndo, liguei o computador e a webcam, e aí eu entrei ao vivo no YouTube. Tem algo muito estranho acontecendo. O céu começou a ficar estranho, diferente. E de repente esse barulho de trombetas do céu. Eu não sei o que diabos é isso. Eu acho que é o fim do mundo. Foi então que faltou luz. E foi aí que tudo piorou. Quando a luz des automaticamente a conexão cai. Ah, merda, faltou luz, cara. Vai cair a conexão. Tudo começa a ficar estranho. O meu desespero aumenta e muitas coisas começam a acontecer e o meu psicológico já está completamente abalado. Nada tem explicação. Tudo que eu podia fazer era me atirar num canto e ficar ali, assustado, olhando tudo, sem saber o que ia acontecer. Parecia o fim.